provide a solution. Ndi, do you believe dalaba naiti runachine ishaba biye shirala baina wengu yeze bako ze omusumula kutungi kwa ama kati obabe itaka transition where do you get a key into nga kumulembe kubote ti budget in chayunga starting with midnight where do you find ti naiti kubanga baba kopi ekintu chintu cha seven ti was selling chinese what's the difference by bringing items from china to be manufactured here hmm. nomusajja walale bwe yakola bamuwa ettaka nebamwenamaso egindi wano e, e, egindi wano e, ekinankani wano wano nga wali aponye era leman ngabijja bweru nga bijja bweru lale mpaji biki byonna mpaka lwe yabba museveni nadduka nga yerimbise mukintu bu bu bu bu no we shall not buy okay. tetujja kugula masuuti gamwago tebalina byebakola let there be an inspection abo bonna bakasiita babakwata dda kyova olaba sijja kulwanira abasuubuzi mmwe yes abasuubuzi bawa kasiita sente kasiita bagiwamba dda bali abayindi kasawulya president kyayogedde nga bakyerimbikamu you people you are selling chinese goods what's the different omuchina okuva ewaabwe najja akolera wano gundi zino sandos okay. yes the same byebimu hmm. but we must look what the future of our people lwaki bobi wine bobi eh, wine eh, lwaki bobi wine bamafia bebagala tabikwatako katono ah, yogera ku bobi wine eh. bobi wine yavumiridde ki ekikwata nti avumirira kino navumirira abasubuzi obatulugunya navumirira uh, ababodaboda navumirira nti mupalamenti by now bobi wine yalibadde mupalamenti amanye eteeka lyemwanyi yaliryogeredde Mm. ekirimu ba mafia takikuba mbati kunkubuulira kitadde bobi wairi mirundi katono naye mwami seveni afuna ku tulo ennaku zi mwana nga ah, museveni zeerako emaani njagala obbabuulira ah, museveni akeere ku makyagambe hmm. nti abalemeseza okusoma beebo kuba eyo yabadde meeting nga bamu abanene bali ku zoom chairman naabala ku pano basatu noyo profesa yeyawumbye wumbye netwogera omuntu aganya abaana okudda mu ssomero netumwogera nti yegundi eh. how can you play around with a ministry headed by a first lady which involves millions of people nibatule ku zoomu yabwe nibakola bwe bati mamu helping them nti abantu wano museveni yamanyi situationi nange oŋgambe nti yebaka kutulo eh, anti babikola abamanyi yalwawo okukola nkugambe nti golooza katta bimanyi bakugambyeko <laughs> bakugamba eyo miitingi yaabwe yonna ate ngendo byogeranga kubanga babula sidi we azitwala newabula ebyuma webiri ne balimu okunkompromisinga yabaga nti ah, mwagala muwaki anti ayogera ku leediyo nti twamufiiriza omulimu nakye madimani kakati tubadde tulina ten billion ezo nti muziteekaawo nze lwenayagala nza kuzimuwa you see the problem how to solve mirundi problem is to make him busy is to make him busy give him money profesa wasomera bwereere i doubt whether you are not an economic profesa whether you do oti omukazi oh, omwenzi bwomuterawo faamu yenkoko tayenda kikyo kiyembwe attentioni ngaali ku nkoko ze ate ayinda atyalet me tell you professor you don't know me and you don't know my background do you think nti ebyo byoyogera kan make mirundi blind kan ten billion sizirina kan ten billion make me blind i don't have ten billion so professor teyasoma eh, sampling tukita sampling bazanyirako bemuzanyirako bemuwa sente naki si bebaffe nze mbala gavumenti nenjibala nti esigazizayo mumeka sijja kuduka batirekoso pulezidenti yagamba nabeeranga ku nsalo ya tanzania nga ndirayinga kubavee tasobola kulusinga dona watitimins nze bansibirako edubai era lwali lugezigezi lwaba state house batutadde abantu batano kugundi emu visa sibimanyi nakatandika okutambula batukutte sinze mm-hmm. sibamanyi bali bebataddeko don't you know that this uh, uh, uganda ne names idiot kakati you see naye twamalawo ewiiki ezi nga batukwatire batwita bagundi batusabuyitirize ku humiliating gundi ntuyina enjaga because analogant person in state house don't tell us have the cates naye twalabanga enyonyi e, e, nti entebe entebe hmm. dubai entebe netulaba abagenda is that what i want to be in nairobi oba wano temutuwadde eri gye mulituweera Ah, omutujozinemwagala ah, kubebaza abatuwuliriza mwebali nnyo mwebalire eddala okutwekumirako omukutu mukirize tukome wano leero ah, mbebaza nnyo gye musinzira okutwegattako ebitundu byeggwanga ebitali bimu ok twagala okwebaza banaffe abali awo ku tendekero ya london media academy n'abatuwuliriza mu bitundu bye wankulukuku uh, awali uh, imam muhammad katongole eh? mbubaleta omutanzania akolera balala omukambwe wabakimbwe watakola bano bakukulira okwo mbwekivuddeko amakuwa okutabuka eh. lubalala era naye bamubbire muleete omutanzani ee eh, bana naye mubbye nnyo bagundi bagundi bagundi mubbyeoganiza abantu mubbye mbubaleta mbu gavumenti ereete omutanzania akole mbw akole lubalula atamanyi mu bano bagundi naye onadigira yani kalaso eh. mwitani nti gwe tobamanyi waliwo kalaso kalaso yani kokuliro oku yadigida namu bagembwabo abo tebakyatabula kwafu balesa omutanzania wama kabiriti obwedda nkubira esimu kabiriti musawo mutanzania aliwa nababanja anti bamuleeta naloga akalulu kati yanaye ayina lisiti alina lisiti yabantu bawano abapoliticians balogera akalulu kati luli abamulyaza amanya ayagala kuyita press conference <laughs> abogere nono <laughs> mwali ono bonna minisitry ya health <laughs> bwegenda kuleeta omusajja etanzania atabule lubalulu omuka bamale obutabanguka omu maka naye mubbye nnyo ampuliriza mubere bulungi uh, omwami sonko musa muzukulu wekisolo muzukulu wa kisolo katuuke <laughs> atuseeko program the big story mwebale kubeera nnyo naffe bino ebirowoozo byowulira si byamukubiza puroguramu eno abaddukanya pal fm oba abakozi wabula byabantu sekinoomu era nga bwobiwulidde all the programs that I've been working on should go, I should resume. And whoever has hijacked it, we are going to go into a battle. We are going to go into a battle. And a very, a very, a very crude battle of the media. At least I'm a custodian of several secrets of you people. If you push me out, I'm also going to counter to, to counteract. I'm going to counteract and I'm going to do the worst piercing took the fellowship. If you people don't revise, if you still treat me like a, uh, an outcast, as an underclass, as an unperson, as an invisible individual who has never played any role in your lives, then that is the time I'm also going to do something. Now, uh, uh you mean I, I deliver this kind of information, the way of packaging it, that um, you are threatening the fellowship. Is, is it the way you really want me to, to deliver the information? I really don't care. I totally don't care. Whichever language you want to use, you deliver the information. Okay, that's very okay. Uh, whatever the case it is, yes, I believe something can be done about it. Now, I agree to the mistakes that have been done. They are the worst mistakes, and I'm very sorry about each and everything that went on. Now, I find it a very uh, wise move for us to go and uh, uh talk to the professor downstairs uh, because he's already waiting for you. And I think uh, something can be done about it. I'm very sorry for, for, for the incident. There's really, I admit there's something wrong which has been happening. Uh, but don't put the entire blame on the fellowship. Uh, but you also have to understand that Mr. Tamaremiron has also been uh, has also been doing his ag agitation. He has been fighting you, and we normally wanted to preserve you from this kind of quagmire because the recording was too much, and the reader was very interested in playing your voice all the time. As much as it is, uh, it was a bit altered, uh, but the message always remained intact. And that really was one of the top reasons why they had to avoid you. They were like, uh, things were not that good, and they needed to, to try to avoid uh, very quick detection. So let us mobilize ourselves because this is a time we need a team. We need to be united. We need to be united to form a formidable force that is going to help us through this campaign. So much as anybody may be disgruntled about me, yes, I am a human being. I also make mistakes, I make errors. And it's human to do that. But the whole thing is that if I get remorseful, I apologize to you. These are just the things I, I, I never want to lose if we choose to become a team, then it has to be a team. And that team has to be very strong. Very strong and the stronger and the strongest as long as we choose to be. You see, I've gone through several humiliations. Look at what exactly happened when we went to Capek. Manchester didn't like me, yes, because of a lot of propaganda. Let me tell you, I'm not such a fool. I'm really not a fool. I want you to understand this. I also get information because I have people who have who can inform me. I have all the capacity to receive the information, the that matter, the plan has been made and uh, it is a very clear motive. You cannot focus on, uh, on rural schools and even those on islands. They had to reach areas. So the whole thing should be none of the students ever paid for the exams, which means literally the exams are not there with UNEP. If they are there, they are the remain the remainders of uh, maybe the last setting because the exams are not being set. The process alone of printing these exams for all the students to have them is also not there. So which means we are going to be time bad. And um, I want to communicate this very clearly. By the end of September, if schools have not opened between 15th August and 15th September, It is a dead academic year. So whatever the juggles we have to play right now should be between today and 15th September. Nobody will ever accept. Looking, at, uh, to, to, looking into the fact that even the campaigns are going to be digital, what else are you going to do? the education uh, uh, space should will collapse because all the radios will be occupied by politics. The television stations will be occupied by politics. Obviously, the education has to go into total slumber. That is obvious. Now, we want to, to enact a program uh, uh, via the parents and the teachers to, to go into homeschooling I know the teachers will, will come it because we'll be adding something. So the only thing we are going to do is to encourage homeschooling, then community-based schooling as we, we finish up the term, just to hold this, this uh, the runners busy, but not to contribute to the program of UNEB or for the academic year. It is going to be a social education intervention uh, rather than something to contribute maybe to the exams and all that, the promotion of the runners from one class or level to another, that is going to be very impossible. So I think th th that answers your question. No, th thank you very much. I think you're very satisfied. Uh, is there any other that needs to be? I see most of you have logged out. Yes, now the most important thing is uh, to have a conclude, to, to, to conclude with, uh, with a solution, because the solution is all that is needed. The moment we have it, then we shall be very good to go. Midundi. kakundi kange kati oyo ayogera mirisa bwa education ayogera oyo ayina stakeholding ki mu education sente bazikuba obutambi buno obujjawa anti zenkubuulira nti ate mukakubye bubi babadde bapulaningira pulezidenti omulimba tugenda kuyita abayunatu era batudde nabo bagambe nti inspection zetukoze amasomero tegasobola kugulawo kati omusajja asanga wano mbutwogerereyo nga tamanyi nti ate ebyo mbiina ozanyire ku bwonko bwange nze amanyi temwatudde n'abayunatu abayunatu bagambe nti tugambe pulezidenti nti tetunaba kubanga bwetudde amasomeo sente twazirya abasajja babiri ababba sente omu amulina ababiri babalinyisiza enyonyi ya uganda airlines nebabaddusiza egoma ali omugagga ayinayo complex enamba kati abo bagala museveni nedda abo bagala museveni mm-hmm. abo bagala museveni kyolabapapala simanyi radio simanyi tv kambabulire mmwe in america buli nsi eyina ekyagiretera constitution ya america ekugamba tewali muntu agenda kukola tteeka lyonna likwata ku mawulire tekiriiyo abamerika bakugamba tukiyita gunde tulina siole eyo bwe tugiyita libertarian siole but you necessarily dictate allow everybody to talk society yeyesalirewo libertarian theory in mass communication kati baba america bakugale kayogere ebyobusirwa byogere society yeyesalirewo kakati ekyagiretesako libertarian theory yava kuki agasajja gakola radio mu america ngaebwemulabwemuze kuva kumakya kuzibya budde ne bagiwera ne gagenda gagula emmeeri mu international waters negatekako ebyuma byago era newemulolola newemula era nga bwebadde ewemula nga tebalina kyajja egikolera until the during the forcoland war nti russia yawa agenda technology ne batta gundi signals za bbc nga tewulira omulatini america mhm. kakati mu uganda ekyo temukirina temukirina nakamu nti you can falas here you can alas kati oyo education bagisi abo benyini katumba wamala ali ali mugundi mu transport emeeri tano ziri mu nyanja four vessels were deliberately sunk in lake victoria emeeri tano ziri mu nyanja katumba amala ngenda muweereza akatabo nga genda wandiika about those vessels nga purezidenti aziwadde omusajja azijjeyo on his own cost efuulu in minister of works naagamba nti yefu emeeri zino okuziggyayo nti bwe ziba damage tyosasula ate bweoziggyayo ovikanya n'abala nebaziggyayo ne bazitwala mu finance four vessels are inside the waters of lake victoria as you battle the hazard zirina nokkuba emeeri endala you battle gundi boda boda kakati nasanyuse waliwo kesi eyansanyudde mwetembitegeera omusango bagusinga mu bbiri mu mukaaga kampuni abantu abamu naye nga balina okufuna sente zaabwe 1.6 billion bazitubosinga mu kooti kooti nezitwala mu ecobank nezibeerayo since 206 kati babadde bali awo ngaliwo abazo zibanja hmm. for the first time kankubireko mukakanizi mungalo mukakanizi yaziremesezo zibba nalatinga ti abange akkuu akkuu akkuu narabye red pepo bani bakubyemu gundi bakubyemu ono omusajja bigirimaana gwe babonyabonyenyo gwe bagoberera ngaalinga ti babadde bazibbi naye waliwo omukyala nze kyembasaasirira mukyala bamwyita nkonge registra badira siru ye oba ne bagimubbako oba ne bakola endala kati gwe bawalabanya naye nga basiru enebwe naye kampuni yaani kampuni mwebabadde badidde 1.6 yani yamunene nga basi kati bobi waini yakola mu twezale bobi <laughs> waini awo wali awo ayinawo abantu baawo which means take yourself whether I'm a madman whether I'm a pro bobi waini man whether I'm not even the president kani buli muntu yenego mukigambo asekabusesa abukyesabwe maisani hiya nga babimutaddemu bobi wine bobi wine yakoze bwati bobi wine nekibiina bakiduseemu e, ebitombulya ensonga zammwe zaye gundi zammwe uyo omwana tasobola mbadde mukubaano katono mukube mwaso omutwe kunereka mukunditya mu nsonga zammwe mugende muzimalire grand report ewammwe e, ewammwe tobireeta bwange may have nothing to do with your political parties but im telling you bobi wine does not have the capacity to legist a party and when he wanted to, this twane do what he has already done it percolates also to nrm oyo oh, ani abikola ani abikola ani yabipinga mawululi eyamubustinga yesimbewo n'okwesimbawo n'abantu bana banamboze baani ne bapakula mu ssuubi n'emiliyoni bibiri bibiri is that money dead eyakwata namayanja n'amutwala akuba ensambu n'emiliyoni lukaaga is he dead am seeing similarities between okulonda kwa Mao. What is changing now is that Mao is being destroyed. Why? A prostitute cannot be bought twice single wamuli yake banje. mao aziri chiti abo bagundi ka ono oh, oh, oh, gwe tubanja embuzi enjeru bwanika tumubanja embuzi enjeru pulezidenti yabawa ettaka nesemba egu yatusiko ya mairo zesemba bule eh? baproducing embuzi bwanika nateekayo muzimubuuze bwanika should explain his relationship with sembeguya and where this money went mutu mubanje mbanjire yeah. kubanga nze mbabulira amwe honest man nti esajja lino bamwita basajja mivule hey. Eh. ono gwemwasiba hey. Eh. basajja mivule yali akola kaboozi nemugo byayo nabeera ayido basajja mivule nagenda akola ne bwanika oyo omusomo nga kano akasajja tekagala kuliayo omusomo gwonna ne bagamba nti balidde sente ku bantu omwana ne bamusiba oyo gundi he is bitter. You are not human beings. This man, the mistake he is making, is to attack a whole tribe as tribalistic. bebamubonyabonyeza takola mumusibe nkukubanyondo mutwe nkuyingiza kabuli munaku ssatu nze sijogebwa ebyo byamu kakati bano babizonto babizonto bo olowooza nti banaalekayo bano bagundi wayi the battle has nothing to do with the tribe but mwalya sente zaabwe te kakagombya nekatema nekadduka mbu kabivuddemu ebyabo simanyi okay. tuli kupa pale fm